song presented by Watch Music. Music Chandan Vikas घुड़ी औरंगाबादी तोहरा घोड़ी बनारस छपरा अच्छा के धके दबावनी पंजरा में जब तू कतही तब कुछ न भेटा अच्छा यही मगहिया से गोधन फूटा अरे चल चला गोधन फूटा यही मगहिया से गोधन फूटा भलिया बनारस छपरा अच्छा के धके दबावनी पंजरा में

अभी सुनाय अभी बाड़ा तू तो छोटा हमरा त चाही ही गंभर मोटा पवन के गोरी जदी आ जमईबू एक बार खइबू त बेरी बेरी आइबू अरे जाजा अरे जाजा रवि सुनाय अभी बाड़ा तू तो छोटा हमरा त चाही ही गंभर मोटा हो जाई फूल मटी गई हो छुरी औरंगा तोहरा ढोढ़ी तक ठेका दी हो छुरी